Собственно, это этот образец представляет собой часть кварцевой жилы на золотой горке Бирюзовска. Ну, вот 44 где-то сантиметра его длина. Мелкие кристаллы кварца Похоже, же здесь фуксит. Вот этот зеленё, зеленоватенький. зацепили. Ну, здесь где-то 23 сантиметра. Вот в этой части ширина. Вот это оборотная часть. Зелененький фоксит. Здесь кварцевые полости небольшие. В общем, около, около 6 кг, да? 5800, что ли? Не. Вот такой, наверное, кусочек на ведро воды. Ну вот, еще ведро вылил. Все погрузилось. Хас. Сейчас закрою так, чтобы не парило. Прикрыли, чтобы не парило теперь через сутки посмотрим. Ну вот сутки пролежал вообще оливки. Кое-что очищается. Вот уже и вода коричневая стала. Ну вот светлеют там маленько кристаллики. кем-то щелевкой. Я иногда с мылом, да, хозяйственным, простой мылом. Вот видите, щелей. Щелей коричневая не промывается. Это другая сторона.